quando chegarmos ao fim não se notar nada e ser uma junção perfeita. Puxamos laçada, agora com a ponta grande passamos já uma laçada na agulha, entramos no mesmo sítio e vamos buscar a segunda cor. Passamos por baixo já aqui de uma e agora o topo fechamos com a primeira cor.